طور طور طور يلا يلا هو ما عندش غير تنين واحد هو الوحيد اللي هيكسب اكيد فطبعا انتم عاوزين تشتركوا في القناة كلها أه، بس النبي يا جماعة اعملوا لي ستين ألف مليون ألف like عشان خاطر عشان أقدر أكسب كل الجيمات لحد الآخر وانتم شايفيني مظلوم أو في اللعب فطبعا أنا بحب الأسعار الصغيرة مش الأسعار الكبيرة في لعبة جي إيه طبعا فأنا ممكن أساعدكم وأديلكم شوية فلوس وأوريكم وأخدكم معايا بس خلوا بالكم انا مش هقفل العربيه انا خايف بس لحد من العدو آه، <coughs> يقوم سريع يلا موت يبي اوب اوبا كلهم مسيطرين مسيطرين سيطرين احلى سيطره 伝えたるって言ったのに。のわけのわけな。ずぬん。とわとわとわ。いるよ。Sit down, no. Ah. الحمد لله مع حاجة واحدة ما بحبهاش مش انتم مانيش بحب مانيش بحبكم ازاي ده انا بحبكم والله انتم حبايبي بس طبعا كان عندي برد جامد اوي وكنت برجع وخفيت الحمد لله لو كانت اخباركم حلوه اكتبوا لي في التعليقات انا زي الفل هذا المعلومة أول ما عارفة المهم انا عارفه يا جماعه انا بدفع ولا بعمل ايه بالظبط كان ايه محمد يا جماعة مش عارف الصوت ده جه منين شكلي مني كنتلو بيتكلم <laughs> يا لهوي يا جماعة طبعا انتم عاوزين حاجة يلا كمان جماعه لو انتم عاوزين حاجه يلا سلام